Ladies and gentlemen, this is, boys and girls, this is Simon and Art Funk. Get on up. like a sex machine a sex machine. io sono morto. no, dai, che cazzo, entra. e <laughs> ormai ho detto, vabbè, ci siamo tutti la vecchia fattoria.